फ्लक्चुएट हाँ फ्लक्चुएट आप इसको थोड़ा सा रिलीज कर लेते हैं स्मूथली city junction adjustment. Breathe in, breathe out. Chogi. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Breathe out. just slightly shifted from here. सांस लीजिए छोड़िए ओ यहाँ भी सांस लीजिए छोड़िए सांस लीजिए छोड़िए मोटा है सांस लीजिए छोड़िए Okay. Yes. ये लूज है ये टाइट है लेफ्ट साइड टाइट है पूरा check again breathe in breathe out turn the side ma'am right and left में दिस इज शॉर्ट टर्म ठीक है ये पूरा वीक हो रहा है शॉर्ट टर्म बेस देखिए हाथ लीजिए छोड़िए यस अब उसे को नी में कोई पेन आता है ना जी सर राइट और लेफ्ट राइट नी में ना हाँ देखिए मैं इसीलिए यहाँ आया मुझे लगा ये उस इम्बैलेंस आ रहा है लूज कीजिए बिल्कुल सांस लीजिए छोड़िए छोड़िए लैक लूज लीजिए इसको यूज उसको वहीं रखते हैं यहाँ रखिए breathe out Chori. Trust. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Just breathe in. Breathe out. Breathe out. Basta. One second. One second. Breathe in Breathe out. Breathe out. Breathe out. Okay. Breathe in. Breathe out. Turn that side, man. हल्का सा पीछे शिफ्ट हो जाइए बस ठीक है Let's do it this. Face that side, must turn. Yeah. breathing. Two. One and two. G. Deep breathe. Exhale. Deep breathe. Exhale. Deep breathe. Exhale. compared to तो this one, this shoulder is slightly down. सांस लीजिए छोड़िए छोड़िए फोल्ड कीजिए हाथ सांस लीजिए छोड़िए ये और हाथ यहाँ लाइए प्लीज प्लीज सांस लीजिए छोड़िए छोड़िए फोल्ड कीजिए सांस लीजिए छोड़िए okay smoothly I can see shoulder alignment breathe out breathe in पीछे लाइए लाइए पीछे लाइए पीछे की तरफ पुश कीजिए पुश या मेरे हैंड्स के ऊपर आपकी उंगलियों को मेरी उंगलियों के ऊपर लेके आइए हाँ कस लीजिए ऊपर देखिए एल्बो को पास में लेके जाइए कौन ही पास ले जाइए ऊपर देखिए ओके वन मोर टाइम आप बस वही सांस लीजिए छोड़िए ओके छोड़िए वन मोर टाइम छोड़िए छोड़िए चलिए नीचे नीचे चलिए नीचे चलिए वापस आइए वापस आइए पीछे आइए पीछे और पीछे आइए और पीछे आइए और पीछे आइए और पीछे आइए और पीछे आइए okay good see if I am giving pressure here I am giving pressure here इस वाले में कंपेरेटिव लग रहा है दिस वन नीचे ज्यादा ठीक है this one is less okay check here any pain यहाँ पे पेन नहीं है ये वाला भी नहीं fold straight during fold go for breathe in breathe out breathe in out breathe in out I am going for adjustment ठीक है रिलैक्स हो जी बॉडी को यू विल डू ब्रीथ सांस अंदर लेना है Breathe in. Breathe in. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Okay. Good. Breathe in. Breathe out. Okay. Breathe in. Breathe out. Okay. See this side facials, right? ये वाला this is C3 C1 C2 के बाद में C2 C3 and नीचे C5 C6 ये टाइट हो रहा है because of prolong setting studies laptop एक ही पोजिशन में बैठे रहना है ये वाला फेशियल जो टाइट होता है वो भी नीचे रिलैक्स कर रहा हूँ relax breathe in breathe out within, without. Okay. Now this is you. See, Turn your face, neck, right and left. Check this is more free. Good. Because neck is also important now. Because of prolonged sitting. Yes, breathe in, breathe out. Yes. Breathe in, breathe out. अगर हम राइट और लेफ्ट को देखें तो left is shorten lame length leg length कम है लेफ्ट की अलाइन कर लेते हैं use use breathe in breathe out दर्द इसमें है ना if you can see both limb is equal ठीक है दोनों अलाइनमेंट्स बराबर आ गए yes.